жездин ионуна сапаттык реакция эритмеде жездин иондорунун бар экендигин аныктоо үчүн жегичтердин эритмелерин колдонушат пайда болгон көк чөкмө эритмеде жездин иондору бар экендигин далилдейт